Herkese merhaba, yeni bir videoya hoş geldiniz. Biliyorsanız aslında kanalımda en çok izlenen videolardan bir tanesi bir ayda İngilizce öğrenmek videosuydu. Ben de bunu aldım, böyle biraz harmanladım, değiştirdim. Dedim ki 2021 bitmeden eğer bir, burada olan biri hala İngilizce öğrenmek istiyor ve öğrenemediyse bu e, aslında çok tutulan adımları biraz daha böyle sağlamlaştırıp tekrar size getirmek istedim ve karşınızda 2021 bitmeden İngilizce öğrenmek adımları o zaman başlayalım. Bugün anlatacağım adımları benimle yapabilmeniz için ihtiyacınız olan şeyler e, bir tane defter olacak. Eğer özellikle İngilizce çalışmaya ayırdığınız bir defteriniz varsa çok güzel olur. Beyaz kağıtlar ve renkli kalemler. Birinci adımımız en çok kullanılan kelimeler olacak. En çok kullanılan 100 kelimenin olduğu bir linki ben aşağıya sizler için koyuyor olacağım. Onu kullanabilir ya da kendiniz de araştıra tabii ki de bilirsiniz. Ee, ama en önemlisi bu adımda asla ama asla bu kelimeleri ezberlemiyor olacağız. Ama bunlardan çalışma kartları oluşturacağız. Yani flash kartlar. Aslında bu 100 kelimeyi çalışmak sizin e, kendi inisiyatifinize kalmış. Bir seferde oturup bir sürü de yapıp her gün tekrar da edebilirsiniz. E, bölüp de çalışabilirsiniz. Ama bence en ideali her gün 10 kelime olacak şekilde 10 günlük bir program yaratmak olacaktır. Elinde yapmak istemeyenler bu işlemi tabii ki de Quizlet silisini kullanabilirler ama benim kendi önerim kesinlikle her zaman bu tarz şeyleri elde hazırlamak hem o sırada hazırlarken sizin öğrenmenizi pekiştiriyor hem de aklınızda daha çok kalmasını sağlıyor. O yüzden ben kesinlikle elde hazırlamaktan yanayım. Ama yine de eğer Quizlet sitesini merak edenler varsa onun linkini de aşağıya koyuyor olacağım. İkinci adım ise artık flash kartlarımızdaki kelimeler hazır olduğuna göre e, bunların nasıl kullanıldığını ve anlamlarını bulmak olacak. O yüzden aynı şekilde bu flash kartlara her kelimenin anlamını ve nasıl kullanıldığını yazıyor olacağım. Bunu yapmak için en bence pratik olan yer Turing olacaktır. Onu da aşağıya ekliyorum ve flash kartımı aslında kendime göre düzenliyorum. Benim için kelimeyi yazıp arkasına da anlamının nasıl kullanıldığını, kullanım yerlerini yazdığım bir flash kart e, rutini oluştu ve bence bu şekilde yapıldığı zaman e, çalıştıktan sonra sadece kelimeyi gördüğünde anlamını tekrar edebilirsiniz. Cümleye bakıp kelimeyi tekrar edebilirsiniz gibi flash kartlar aslında çok farklı ve verimli şekilde kullanma alanları yaratıyor size. O yüzden ben bu şekilde yaratmaktan çok memnunum. 10 günlük e, programımızı aslında planladık ve uyguladıysak artık sıra üçüncü adımda yani günlük tutmakta. Çünkü artık ben bu yüz kelimenin anlamını, işte kullanıldığı yerleri, örnek cümlesini biliyorum. Yani en azından bildiğim kadarıyla bile bir günlük yazabilirim. O yüzden üçüncü adımda bu öğrendiğimiz kelimeler, bu öğrendiğimiz anlamlar ve örnek cümleleri de kullanarak, esinlenerek günlük yazmaya başlıyoruz. Tabii ki de bunu yaparken sayfalarca günlük tutmanıza gerek yok. Her gün birkaç cümle bu kelimeleri kullanmaya çalıştığınız cümleler kurarak e, rutininize bunu ekleseniz sizin için çok yeterli olacak. Eğer diyorsanız ki ya ben hiç cümle kuramıyorum sen ne yaptın bana cümle kur diyorsun. Tamam hiç sorun değil. Hepimiz bu durumda olabiliriz. O zaman en büyük tavsiyem tamamen gidip e, internetten Türkçe yazmak istediğiniz cümleyi İngilizceye çevirmeniz ve daha sonra elinizle deftere bunu yazmanız. Çünkü aslında flash kartta da dediğim gibi yani yazı dili elinizle yazarken öğrendiğiniz ve ezberlediğiniz ve kafanızda kalan şeyin gücünü hiçbir şey geçemez. O yüzden bu seviyede olan kişilere de gerçekten o çeviriyi yapıp e, her gün sürekli yazmalarını öneriyorum. Çünkü bir süre sonra Türkçe anlamını ve İngilizce anlamını gördükçe zaten o cümlenin nasıl kurulduğunu bir şekilde birazcık aşina olmaya başlayacaksınız. Ve dördüncü adım sıkıcı birazcık ders kısmına kesinlikle tabii ki de eğlenceli bir kısım ekliyoruz. Ve bu da her gün mutlaka ya bir İngilizce video, ya bir İngilizce dizi ya da bir İngilizce film izlemek. Bunları da açabiliyorsanız Türkçe altyazıyı önce açmanızı ve daha sonra izlediğiniz özellikle filmleri ve dizileri tercih ederek İngilizce altyazıyla izlemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü artık ee, biz bir diziyi hem görsel hem konusal hem dil olarak algılamaya çalışırken aslında bir dil geliştirme yapamıyoruz. Çünkü dizide ya da filmde ne olduğunu yakalamaya çalışıyoruz. Ama eğer biz bil, konusunu bildiğimiz, ne olacağını, ne olduğunu bildiğimiz bir şeyi izlersek zaten konuyu bildiğimiz için dile odaklanabiliriz. O yüzden bence bunu uygularken en güzel şeylerden bir tanesi bildiğiniz bir dizi ve filmi ya da videoyu açıp İngilizce altyazıyla ya da Türkçe altyazıyla ne dediğini anlamaya çalışmak olmalı. Beşinci adım hayatımıza sürekli İngilizce şarkılar sokmak. Çünkü e, gerçekten bu kesinlikle kanıtlanmış bir şey. Şarkı dinlemekten daha çok İngilizce öğreten hiçbir şey yok diyorlar. Çünkü bu kesinlikle yürürken de dinleyebileceğiniz bir şey, arabada da dinleyebileceğiniz bir şey, ders yaparken de dinleyebileceğiniz bir şey. Ama kesinlikle sizin İngilizceye ve anlamlara ve söyleniş biçimine e, aşinalığınızı arttıracak bir şey. Bu konudaki en büyük tavsiyem çok sevdiğiniz şarkılar varsa bu şarkıların Türkçe anlamlarını internetten bulup çıkarıp e, bunu karşılaştırıp ne dediğini anlayıp ve daha sonra o şarkıyı dinleme devam etmek olabilir. Böylece kesinlikle o anlam sizde daha da pekişecek. Bütün bunları yaparken kesinlikle 6. adım olarak söyleyeceğim şey işte şarkıyı da dinlerken, diziyi de izlerken, filmi de izlerken hep o defteriniz var ya İngilizce defteriniz anlamadığınız, takıldığınız kelimeleri yazmanız ve daha sonra bu kelimeler içinde flash kartlar oluşturmanız ya da flash kart istemiyorum ben defterime yazacağım da diyebilirsiniz. O zaman hep uyguladığınız yöntemi e, hiç bilmediğiniz bir kelime yakaladınız. Hemen onu defterinize yazın. Anlamını bulun e, örnek bir cümle kurun. İnternette mutlaka oluyor ve kullanım alanlarını araştırın. Son ama en güzel kısmı ise e, bir application yani uygulama önerisi olacak bunu da daha önce kanalımda çok güzel detaylı bir video ile aslında anlatmıştım. Cake uygulamasını kesinlikle indirebilirsiniz. Ee, çok fazla ve çok farklı videolara sahip, çok farklı derslere sahip. Eğer diyorsanız ki ben tamam senin dediklerini yapacağım, pratik belki bir şekilde alacak ama ben gramer hiç bilmiyorum. Bu şekilde uygulamalardan kesinlikle ya da Duolingo'da benim yine çok sevdiğim uygulamalardan o yüzden bu adımda size bir Zaten telefonumuzda bu kadar vakit geçiriyorken o telefona bir de İngilizce için bir uygulama eklemeniz olacak. O da Duolingo ya da Cake olabilir. K2 e, kullanım detayları için bu videoma bakabilirsiniz. Detaylı olarak K2'nin kullanım şekliyle ilgili bir video zaten kanalımda mevcut. Eğer isterseniz Duolingo ile de bu şekilde bir video yaratabiliriz beraber. Bu programı uyguladıktan sonra yaklaşık bu bahsettiğim şeyleri 10-20 gün uyguladıktan ve flash kartlarınızı bitirdikten sonra ister yeni yüz kelimeye başlayabilir ya da önce öğrendiğiniz şeyleri tekrar ederek devam edebilirsiniz. E, Ekim ayında olduğumuzu düşünürsek önünüzde çok güzel bir 3 ay var ve 2021 bitmeden gerçekten İngilizceye artık belki biraz konuşabiliyor, biraz anlayabiliyor biçime gelmeniz mümkün. Her zaman söylüyorum tekrar tekrar bu videolarda asla ama asla bu şekilde bir İngilizce dilin tamamen öğrenebileceği, öğrenilebileceğini savunmuyorum. Ben yıllardır İngilizce öğreniyorum, hala öğreniyorum. Benim sadece bu videolardaki amacım sizleri İngilizceye daha aşina hale getirmek, İngilizce dilini severek öğrenmeye sizi itmek. Tabii ki de bunun ders kısmı, gramer kısmını çok farklı videolardan zaten ulaşabilirsiniz. Ee, umarım bu video hoşunuza gitmiştir. İngilizce öğrenmek, Amerika'da yaşam ve çok daha fazlası için kanalıma abone olmayı unutmayın. Beni Instagram'dan takip etmeyi de unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Bye bye.